מותר להגיד לכם משהו. תנו להן להותיר בכם סימן. מפני שתראו, הטובים שבינינו, אספו בחייהם כל כך הרבה סימנים, שהם בעצם כמו מעשה רקמה. והאנשים האלה, שאספו בחייהם כל כך הרבה סימנים, נמשכים זה לזה, ועסוקים בפי הנוח, סימנים. נורא. לא נכון? כן. קרוב. סימנים. אני, אני לא אחת כזו שמתערבת. נכון. אף פעם לא אמרתי בסיני מה לעשות. תגדילי. אני אף פעם לא מתערבת. אף פעם לא אמרתי לסיני מה לעשות. והוא לא יוצא מהבית בלי מגפיים. יפה מאוד.